長フォルテです今日は10時間チャレンジをしたいと思います0時間目の様子から10時間目までの様子を撮影しましたので10時間でピアニストがどれほど上手になるのかちょっとお見せしたいなと思いますカンパネラ時代は高校生の頃に一度弾いたことあったのでわりかしスムーズにいきましたしかし今回今回そう今回は 回も1回もやったことないですでも友達の演奏だったりコンクールだったり演奏会でよく聞くことがあったので、まあ、ある程度どんな音楽なのかとかは頭に入ってるのでガンガン聞いて譜読みをしていきたいなと思います今からその譜読みをしてる様子を見ていただきましょう0時間目からどうぞ 我在哪里演了？ Thank you. Thank you. 日目の披露します